Euh, bah, ça dépend des pays, mais euh, oui, c'est de plus en plus fréquent. En France aussi. Pas beaucoup, parce que je sors pas beaucoup. <laughs> non, plus sérieusement, ça dépend où en fait. Dans, souvent dans les grandes villes, oui, à Nancy où j'habite pas trop encore parce que bon, j'habite depuis pas spécialement longtemps et on a eu une grosse fin d'année donc voilà. Mais à Toulouse, ouais, ça m'est arrivé quelques fois, surtout dans les pays étrangers quand tu vas en Suède, des trucs comme ça, euh, on te reconnaît vraiment facilement partout. Donc euh, ça dépend où, je veux dire, ça dépend où. Euh, souvent, non. On me reconnaît, oui. Après, le truc, c'est vu que j'habite en Angleterre, CSGO, c'est pas le plus gros des, des jeux, c'est Call of Duty, mais ouais, on me reconnaît de temps en temps. Alors, on nous reconnaît dans la rue, surtout dans, en Suède, dans les pays plus scandinaves, mais en France et en Autriche, euh, j'ai pas, j'ai pas. Si, euh, si, en, soirée, si, en soirée, on, m'a déjà reconnu. Euh, ça m'est déjà arrivé quelques fois. On va dire plus avant sur 1.6. Depuis sur CSGO, je crois que ça m'est arrivé que deux fois. C'est tout. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Bizarrement, parce qu'on dit souvent que genre il y a souvent de il y a de plein de geeks qui sortent pas, etc. et tout. Je me fais reconnaître quand il est 23h euh, minuit dans les rues près des bars et tout quoi. C'est là où les gens me reconnaissent quoi. Alors euh, depuis peu, c'est plus facile à expliquer puisque ça a grandi, euh, c'est beaucoup médiatisé. Donc c'est plus plus facile à en parler en disant que bah il y a quand même euh, c'est voilà c'est un métier où il y a un peu d'avenir aussi, il y a des reconversions. Donc j'explique un peu comme ça. Je leur dis ouais bah voilà moi je suis joueur de de jeux vidéo. Euh, ça paraît un peu bizarre mais ça grossit. C'est c'est après ils demandent quel jeu. Enfin si je joue à plusieurs jeux ou un jeu, je leur explique c'est bah, enfin c'est exactement comme le, sport quoi. C'est voilà on joue au foot mais pas au handball. Enfin voilà j'essaye d'expliquer ça d'une façon euh, de façon assez simple pour que les gens comprennent et que ils te jugent pas en disant euh, t'es un geek, euh, voilà quoi. Mais plutôt et généralement ça passe plutôt bien parce que c'est là c'est notre passion donc euh, voilà. Le truc c'est que mes frères jouaient déjà à CS avant que j'arrive donc c'est pas si difficile de comprendre que le jeu c'est professionnalisé et du coup c'est ma profession. La manière dont j'explique euh, aux personnes qui connaissent pas l'esport, ce que je fais c'est tout simplement dire que c'est similaire à un, sport professionnel euh, avec le côté voyage, avec le côté intérêt du grand public, avec euh, le côté compétition entre entre les équipes. Et euh, pas besoin d'entrer plus dans les détails, c'est juste leur expliquer que c'est, euh, enfin la manière la plus simple, c'est leur expliquer que c'est similaire à un sport. Alors ça, ça reste ça reste toujours flou pour être honnête. Euh, bah, grosso modo, je commence en disant que je suis joueur professionnel. On fait ah tu joues dans quel club Non, <laughs> je suis joueur professionnel de jeux vidéo et j'essaie de leur expliquer un peu que c'est un vrai travail et que je voyage beaucoup et j'essaie de contourner les clichés aussi évidemment et les démonter euh, dans la même occasion parce que bon comme euh, les gens peuvent le comprendre euh, ma vie sociale le comprend c'est que c'est que si je, suis pas le, cliché de nos lives et tout ça ça ça s'apparente pas à nous quoi évidemment on a dû faire des sacrifices pour en arriver là mais on peut très bien avoir une vie sociale et et être joueur professionnel Alors c'est un peu compliqué. Moi, j'aime pas trop dire que je joue à l'ordinateur et que surtout que je suis salarié. Mais euh, on va juste dire que je réponds, je fais des compétitions sur l'ordinateur et que j'arrive à, à, gagner ma vie avec ça. Joueur professionnel de jeux vidéo. Voilà, c'est ce que je dis. Euh, après, quand il me demande des détails, bah, je dis Counter-Strike. Et s'il me demande des détails, bah, je explique comment ça se passe, euh, etc. et tout, les compétitions, mon rythme d'entraînement, qu'on est cinq à jouer, que c'est une équipe, enfin tout le blabla quotidien. j'étais un peu un feignant donc j'y ai même pas pensé. C'est venu au fur et à mesure, je jouais à CS, j'allais pas à l'école et j'essayais de gérer entre les deux, c'était compliqué quoi. Et du coup c'est devenu euh, ma passion, mon rêve euh, au fur et à mesure Devenir joueur professionnel de CS. Non, à partir de 12 ans j'ai voulu être joueur professionnel de CS. en fait j'ai voulu être vétérinaire, comme beaucoup de gosses, Hein. euh, après, euh, trop d'études, trop... mon père a voulu faire vétérinaire, il a pas réussi, etc. et tout, et il m'a un petit peu mis en garde. Bon, j'ai tâté, j'ai tâté deux trois livres. Après, j'ai fait ouais, j'avoue, c'est chaud, euh, voilà. Après, j'ai commencé à être à fond dans les jeux vidéo. J'ai voulu être créateur de jeux vidéo parce que c'était ma passion. J'ai vu le niveau d'études, j'ai fait non, c'est mort, je peux pas. Euh, et après, et après, ouais, j'ai commencé à jouer à CS et je me suis dit dans ma tête, enfin si je peux en vivre, enfin ouais, devenir joueur professionnel de, CS, c'est mon rêve. Euh, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était aller sur la lune. <laughs> et non, après ça a été vraiment, j'ai vraiment espéré que le CS explose et j'étais vraiment à fond sur CS depuis euh, mon plus jeune âge, c'est-à-dire euh, depuis que j'avais 9 ans. <laughs> Moi, voilà, j'étais un, j'étais un Donc, comme tout footeur, je pense que le rêve de tout footeur est de devenir joueur professionnel. J'étais bon, j'étais quand même assez loin, mais je jouais quand même à bon niveau et c'est là qu'est apparu CS. Donc euh, bah après ça a changé de voie quoi. Euh, mon rêve quand j'étais gosse, j'ai pas vraiment, j'ai toujours eu un peu de problème à trouver ma voie et à, dire ok ça c'est le métier que je veux faire. Donc évidemment vu que j'ai toujours été très fan de foot, je suis passé par le, je veux être footballeur professionnel. Mais après j'ai eu 4 ans donc euh, c'est vite passé. Euh, après j'aimais beaucoup le journalisme euh, mais en arrivant sur CS, j'ai remarqué que le journalisme, euh, c'était pas que ça. <laughs> Non, mais euh, j'ai eu du mal à trouver ma voie, donc euh, j'ai eu de la chance avec CS. Euh, je pense que mes rêves, mes rêves de gosse, c'est un peu comme tout le monde, c'est tous les trucs genre astronaute, euh, <laughs> tout, genres ce genre de trucs là. bon, ça a un peu changé, mais <laughs> mais non, je, enfin rien, rien de, de spécialement ouf, non, c'était juste Juste être, euh, être content, peu importe ce qui se passe, et, euh, et qui, qui fait la vie. Et, <laughs> c'est, je pense que c'est le seul truc. En plus des rêves de gosse euh, classiques. Quoi. Alors ma passion en dehors du jeu, bah, c'est ma famille, si on peut appeler ça ma famille, euh, ma copine, voilà, <laughs> et, mon petit chien, et aussi le foot. Voilà, j'adore le foot, je, je, suis beaucoup le foot, même si je peux pas voir tous les matchs, mais voilà, j'adore regarder le foot et voilà, c'est sûr voilà ma, passion. Euh, en dehors du jeu, déjà, je, je suis un gamer déjà, <laughs> donc déjà c'est les autres jeux vidéo. J'aime bien, enfin, j'aime bien tout ça, mais j'aime surtout les jeux vidéo dans le sens où euh, quand on me raconte une histoire ou un truc vraiment intéressant. Et sinon après, euh, les voitures et euh, et, et, les animaux. <laughs> Il y a vraiment de tout quoi. ça passe, ça passe partout quoi. Mais <laughs> la pêche. franchement, j'ai pas énormément de passion. Ma première passion c'est CS. En dehors du jeu, on va dire ma femme. Euh, c'est le foot. J'adore le foot. Dormir et je me suis mis à la muscu aussi, donc euh, j'y vais tous les jours, donc voilà. Euh, je pense que la personne qui a été la plus influente au niveau de mon jeu et de ma, mentalité générale, c'était Exy. Euh, juste parce que, c'était le euh, la, la, première personne avec qui j'ai vraiment travaillé, qui était un leader charismatique, surtout sur source. Et, euh, vu que j'étais jeune, ça a vraiment, ben, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui reste quoi. Et sa, sa manière de travailler et de, euh, voilà, de, jamais s'arrêter, de voir toujours travailler, de même si on était euh, au top, de continuer à travailler. C'est, je pense que c'est de, de lui euh, que j'ai le plus appris et qui m'a le plus formé. Euh, Seignac. Bon, on va dire que c'est, on va dire ma mère parce que enfin pendant longtemps j'ai pas été beaucoup en cours je séchais les cours pour jouer à CS enfin les trucs basiques de tout de tout de beaucoup de personnes et, euh, et voilà ma mère a, a beaucoup pété des câbles sur moi mais au final elle m'a jamais euh, la chance que j'ai eue c'est que même si je faisais un peu de la merde à côté au moins après je me suis rattrapé mais je me suis faisais un peu de la merde elle m'a jamais interdit complètement de jouer et merci à elle parce que sinon je serais pas là donc voilà c'est la personne qui m'a le Je vais une petite dédicace à Choxy c'est lui qui m'a sorti du trou à où j'étais. Donc, euh, vu que j'étais personne, c'est lui qui est venu me chercher et qui m'a fait monter. Donc, euh, un grand merci. Mon père et Eddie. Euh, celui qui m'a plus marqué, c'est Néo. Sans hésiter, Néo. je suis un peu moitié-moitié, dirons je me fais plaisir, mais c'est très mesuré. Donc euh, je, oui, j'aime me faire plaisir. Je pars en vacances. Je fais du, j'adore faire plaisir à ma famille. C'est quelque chose que voilà. Euh, je vais reparler de ma mère, mais euh, voilà, ma mère, c'est une personne qui a fait beaucoup pour moi. Euh, voilà, elle m'a élevé tout seul et j'essaye de lui rendre la, la part, la part du gâteau, comme aussi à ma grand-mère. Donc voilà, j'essaye de faire des cadeaux autour de moi, mais je fais attention quand même à mon argent pour pas non plus. parce que bon, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour ça s'arrête et que, imaginons, j'ai été trop dépensier et là je regrette. Quoi. Et c'est la chose que je veux vraiment pas, c'est regretter. Donc, euh, bah, j'essaie de faire attention. Euh, je dirais un peu des deux. Euh, je dirais que je suis jeune, mais qu'il faut quand même penser à l'avenir. Donc, euh, j'essaie de faire attention à ça. Mais d'un autre côté, je profite bien aussi, quoi. Alors j'ai toujours été dépensier hein, de base. Hein. Dès que j'avais 16 ans, que j'avais 130 euros par mois, je peux dire qu'à la fin du mois il y avait zéro. Hein, voilà. Donc euh, j'ai toujours été dépensier. Je le suis encore un petit peu malheureusement. Euh, J'aime bien me faire plaisir. Euh, après j'essaie un petit peu d'être un petit peu plus euh, raisonnable et de mettre de l'argent de côté pour euh, avoir un avenir euh, plus ou moins sécurisé parce que on sait pas de quoi l'avenir est fait et que si on peut se mettre au chaud, bah c'est maintenant. Euh, alors actuellement, j'ai euh, gagné quand même un petit peu d'argent. J'ai comment dire Pour l'instant, je fais que stack. J'ai encore rien dépensé, même pas un centime. Et si dans un futur proche, ça continue comme ça, je pense investir dans dans quelques projets. J'ai des plans d'investissement, j'ai des projets en cours mais je peux pas en parler. Niveau projet et, euh, et futur, avec maintenant bah, tout, voilà tout ce qui arrive sur CS, avec euh, les gros tournois et, et tout ça, euh, je pense que c'est important de. Euh, je, je prendre ça un peu différemment, mais il y a d'autres personnalités, d'autres par exemple des joueurs de foot qui qui restent dans l'optique de pendant que je pendant que je joue, pendant que je fais mon truc, je reste à 100% et l'argent je verrai après quoi. je pense qu'il faut quand même juste avoir voilà une balance et se faire et se faire un peu plaisir. Bon, le jeu vidéo, ça prend pas beaucoup d'argent, enfin dans le sens où euh, tu achètes un jeu et, et voilà. Euh, les voitures, ça, ça, ça, peut coûter <laughs> beaucoup d'argent, donc euh, voilà. Mais juste trouver un milieu où tu en profites un minimum. Mais je pense que c'est grave important de euh, d'avoir des projets d'investissement, d'avoir des, des, choses sur le côté qui font que euh, ben voilà, avec l'argent qu'on se fait maintenant, on est censé pouvoir vivre tranquillement jusqu'à jusqu'à la fin. Et, et voilà, c'est juste être intelligent, je pense, pour tout ce qui est investissement. Mais c'est quelque chose qui qui est extrêmement important. j'aimerais j'aimerais bien continuer dans l'e-sport, que ce soit en tant que joueur, j'en sais rien, analyste, etc. Si, tout ça se termine pour moi, je ferai de l'import-export avec mes parents. On va dire que j'y pense pas vraiment maintenant, vu que j'ai encore euh, nombreuses années, j'espère. Bon, après, euh, on va dire que j'ai un petit, j'ai un petit backup, quoi, vu que j'ai un BTS, euh, on sait jamais si j'arrive pas à me reconvertir, j'ai toujours, je peux toujours trouver un métier, euh, alors en projet de reconversion, honnêtement, je sais pas. Je vais évidemment essayer de rester <laughs> joueur euh, le plus longtemps possible, mais euh, tant que, euh, j'ai d'autres passions et d'autres projets, mais tant que euh, ce sera pas fini, j'y voilà, j'y toucherai un peu, mais sans plus. Mais après, j'ai envie de rester dans le milieu de l'e-sport de toute façon. C'est euh, un milieu, voilà, je suis un gamer, j'aime ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées, avec qui on veut travailler et qu'on aime bien. Et euh, et voilà, après voilà, je, je resterai dans le milieu, c'est sûr à 100%, mais à la fin du joueur, je serais peut-être plus intéressé par tout ce qui est, euh, enfin par tout ce qui est investissement, etc., projet extérieur. Et euh, mais voilà, je, je, veux garder un milieu, enfin un pied dedans et, et faire au mieux possible. Alors, euh, bah, comme comme je l'ai dit, j'ai 21 ans, mais euh, ça aussi, j'ai réfléchi beaucoup. Euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bon, j'espère que ma carrière va continuer sur encore de longues des années, et je suis relativement optimiste par rapport à ça. Mais évidemment, j'y pense. Euh, donc euh, c'est encore très flou parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer dans le futur et comment ce sera dans 10 ans, mais ben oui, moi je me vois me reconvertir dans le milieu. Bon, on va dire que moi j'ai arrêté en BTS, mais j'ai pas eu mon BTS. J'ai arrêté quand j'étais chez Titan parce que bah, ça devenait vraiment compliqué d'aligner les deux et que bah, mon le, le lycée du BTS voulait pas que je, sois trop absent. Donc donc j'ai pas un énorme bagage, mais je sais pas encore. Oui, bien sûr, euh, c'est dans les sports, mais quoi faire Je ne sais pas encore. Je me suis pas encore vraiment posé la, bonne question. Mais si je reste pas dans les sports, je pense que je reprendrai mes études et j'essaierai d'avoir euh, quelque chose de correct pour pas non plus galérer, parce que ce qui, ce qu'on se rend pas compte, c'est que voilà, là on vit, on vit euh, une belle vie, on a de l'argent, on s'amuse et tout ça, mais redescendre, ça va faire mal. Donc essayer de trouver le bon, le bon compromis entre bah, aimer mon métier et pas non plus gagner euh, gagner vraiment euh, voilà le SMIC ça me ferait ça serait, ça serait compliqué quoi les gens euh, vont peut-être me pointer du doigt mais quand on a un style de vie assez bon et que on redescend comme ça je sais pas comment je vais le vivre donc je vais essayer je vais tout faire pour essayer de, de gagner bien ma vie et peu importe ce que je vais faire je sais pas encore voilà je je c'est sûr à 100% je veux continuer à travailler dans le gaming dans le plus particulièrement après on sait pas de quoi l'avenir est fait euh, je sais pas encore que ce soit en tant que quoi, si est-ce que mon niveau d'anglais aura évolué, est-ce que je pourrais faire une carrière peut-être entre guillemets internationale ou européenne, est-ce que euh, j'aurais pas ce niveau anglais, donc je serais si la France se développe, peut-être commentateur français, analyste, coach dans une autre équipe, euh, ambassadeur d'une marque, euh, travailler dans le marketing pour une marque de gaming, euh, travailler dans l'événementiel dans une marque de gaming, enfin plein de trucs, mais ouais, côté e-sports gaming 100%